Добрий день! Сьогодні я хотів би показати усім, як треба грати таксі. <laughs> Тому що мене всі запитують і кажуть, покажіть таксі, покажіть таксі. Я кажу, таксі показую. Отак воно починається. 12 ладу. <laughs> Ще раз покажу. Дякую.